Заказал посылку, сейчас покажу, что заказал. Если работает, протестирую. И так дальше. І також сейчас расскажу, что для, як я його буду использовать для свиноводства. Потому що кинуться сваи борить, є люди будуть, дзвониш їм, приїжджають, буде 200 гривень з Харкова мені перезвонили 200 гривень метр. Мені треба 20 гривні 25 слайд горить. Е, я посчитав по 200 гривень, це дуже дорого виходить. І я купив свій бур, тому що думаю, мені бур для свай поборить усі сваї для ангара. І також зробимо свій типа, здоровий вінчик на сам двигатель. Свій, так сказати, бур зробимо. Як як вінчик, що шпаклювку мішать, тільки в увеличеному розмірі. Тут на щільових плиту убрав, у мене прийомна ямка. І я буром венчиком зболтнув це все, що тут збереться, і спокійно викачую. Тобто я взяв його і для бурення, і для як венчик використовувати. Зараз подивимося, що тут. Бо ми не дивилися, на почті просто забрали посилку і все, я не дивився. Ну а якщо робить, звісно, ми зразу його якусь одну одну чи дві попробуємо пробурити. Я таким бором не пользуюся, в мене його не було. А це газулька, кнопочка, а ось гун, гун, гун, гун, гун. Є отаке нужне, що документи, печать, усе в них є. Так. Ай, вытащи. Ох ты. І бутилочка. просто интересно, как воно буде. Мне надо 20 или 25 й э, бур. Ну це 20 200 мм. Ну может и хватить. Ще плюс роздовбе воно, ну есть плюс-мінус хватить. А вообще, там шнек можно купить бур любого розміру. 150, 200, 250 і так далі. Там, Кому воно що треба, кому яке треба. І я так прикинув, що мені ж треба і для сарая для цього, і для цього, і для каналізації. Е, у мене трубок разних багато, підберемо трубку для одягати як шнек. І тут. так здоровий вінчик дядь Сані зробимо. І, кстати, я сьогодні приїдав дядь сварчик. Зараз я тут розберу. Я йому віддав, віддав метал на этот. На 25 закладних. Отдав е, э, листовий метал товстий на закладушки і віддав арматуру, щоб поробив мені 25 э, закладних. короче, такие, такую ему задачу. Да, и сейчас наготавлю. На готово и будем борить. Так, это вытягиваем. Вот это такой двигатель, набор. Вот редуктор. А сюда вбивается уже сам бор. Подшипник треба чимось прикрити парагончиком, ну то я вже этот, болти всі поперетягувати, передивитися. Коротше отак. Тут все чики-піки. Зараз будемо його зразу собирати. Так як мені і треба. Отак, мабуть. А, не так. так. Ага, це ж правда казав. Так. так, це ми зараз заберемо і дивимося, що тут в другій коробочці. Понятно, що діло таке ну, вещь для для хозяйства вообще бомба. Я сначала заказал бэуши. Должны были прислать мне. І коротше, день, два, три, чотири пройшло, потім приходить смс, я вам не можу відправити. Я кажу, що таке, що случилось? А я передумав продавати. Думаю, чути його. Так. Дивимося бур з двома ножами. Це вже хорошо. Ну попробуй як буде бурити. Ми взагалі на стройці як бурили, ми під ангар буримо сваї, то ми визивали машину, порозмічала, вона під'їхала, побурила там, ну в основному 600 бур, там же ж то висота і по 17 метрів ми робили. Так, все, це збираємо. подушки повкидували та й все. Так, от вихлопна, вихлопна. От себе должна бути. Ну отак виходить. А ця ручка. Е, ось вона. Права рука. Да, так і должна бути. І все, отак ось збираємо. Да. Добре. Тепер що ми робимо? Заливаємо бензин, пробуємо бен заказувати. Не впаде воно так. Давайте за гору кинемо. А, тут вообще взагалі. От така ж сама трубка підберу, зваримо щось і буде отличний вінчик. Ось так. Все. Ну так. Може далі? Ні. Не, так он будет. Не будет. Вот такая машина получается. Ну так, э, ну тут, конечно, люфтик есть. Ну понятно, не должен быть. А вообще продається сюда пружина, щоб не так. Ну то кто професіонально вже занимается Ти що, не професіонально. Так, поскольку посуду. Все, заливаємо бензин. Бензин у мене вже намішаний, бо в мене тут і бензопила, у мене тут і бензопосілка. Та, та, там. А? Бутылочка упала. Нет, а зачем мне бутылочка? У мене вже все тут намішано. Просто все. пробуем, подкачиваем. О. Все. Тут а что у нас? Це відкритий. Закриваємо глушитель. Включаємо. захочет. Пойдемте на улицу, сейчас захочет. Так, тут щось не, не хоче. Ну, если правильно, сильно нагружать нельзя. Вон, тільки дотронку. Сильно нагружать нельзя, потому что двигатель надо обкатать, чтобы на холостих трошки поробился. Ну, Сильно не будем нагружать, так, чуть-чуть. Там пісок. Пойдемте туда. Тут на камінь не попасти, бо тут камней Сашко накидав. А що? А, тут. Чого я не бурю, тому що я чувствую, що я попадаю на камні. Ми там, як тут розбирали сарай, тут багато камней, ну мусора всякого. І ми зверху отак десь засипали піском. І я ж чувствую, що бере камні, хватай. І думаю, щоб не повредити нічого. Тут я знаю, що багато камней. Давайте на кар'єр підемо, на кар'єрі. Там точно камней немає. Пошли. я ще жалію трошки, бо сильно не этот. Песня. Така глянь, яка ровна, да? Угу. Ровно, ідеально, просто сказка. Ось зараз раді інтересу, як я казав, що бур 200 б'є більші лунки, ну сваї. От. Провіряємо, скільки ж 200 бур буре на самом деле. ну если быть точным, 230. Ну и также я могу сейчас зробити его типа як 250. Проверяем. 250, 250. 250, 260, ось покажи в ямки. Бачите? Це кому треба сваї побрить на 250 або 200. І воно роздавлює. Я ж пам'ятаю, ми машини під ангари робили на 600, а воно чуть ли не 700 розбило. Ну, що сказати. Покупкою довольний, хорошо, що не провіряв на почті. Та як би я провіряв. А так. Так все нормально. І це я купив самий-самий-самий при самий дешевий. На 500 гривень дороже, ніж бушний. Я так подумав. А він мені вискочив, попався. Я все тут укріплю, все поперетягую. Е, двигатель в мене в спокійному режимі пороби, бачочок і все. Можна садити дерев'я. Всім пока!